Ai. Okay. Abwido apanikiwa. Kill music. Waite. Ai. Mama, mwanangu kingia kwenye mapenzi jandae kulea. So kila demu naempa so demu wako akipata mimba umtaki tena. Mani brother, unasema nanyi mnaokaa na wana, so demu wako akipata mimba umtaki tena. Situ situ watoto mu nasema mwanangu, usikane mwana kikoni, msikane wana. Mi nasema wanangu, msikane wana, nasema msikane wana. Mi nasema usimtupe wanangu, ntamlea awe jike awe dume, ntamlea usimtupe mwanangu, ntamlea awe jike awe dume, ntamlea ila naogopa mimba za kubambikiwa najito mwanzo kuachana, we lakini yote tisa bado mwana, nasema usikane mwana na kidogodogo njo mama ai njo dada tena, wanangu ataka singeri msiwagasi jamani, njo mama njo dada Zube anataka singeri msimgasi, mdogo mdogo singeli singeli singeli na chini singeli shetula kitenesi sijaona saula dela tonechu mbuju sungusha atia chula kitenesi sijaona ukikata dela tonechu mbuju sungusha basi mbuju sungusha ai mwanangu sungusha tena mbuju sungusha kidogo babari mambuju sungusha mwanangu sungusha mbuju sungusha na baba kipipa mguju zungusha mwanangu zungusha mguju zungusha wauni zungusha maisha akipaji <laughs> tu awatoto mboi changa watoto wa maseke awatoto wa skani sobibo wetancho kibonge munene adisalime championi bamrefu mawe we professional dj mani pelo